Ennakoinnin viitekehys on tämmöinen katto, työkalu kaikille ennakointiin liittyville muille työkaluille, eli signaaleille, trendeille, benchmarkkiin, toimintaympäristöön ja, ja skenaarioihin. Ja, ja tämän ajatuksena on se, että, että tässä ennakoinnin aikana niin, niin tietysti ensiksi pitää ymmärtää, että mikä se arvomuodostus on asiakkaiden näkökulmasta tällä hetkellä – ja, ja sitten, että mikä se tulevaisuuden arvonmuodostus on. Ja, ja tätä tulevaisuuden arvonmuodostusta nimenomaan ennakoinnin avulla yritetään hahmottaa. Ö, tässä esimerkissä on, on sosiaalipalveluiden ö, toimialalta ö, muutamia tämmöisiä tota, trendejä nostettu ennakoinnin viitekehykseen. Eli, eli ihan täällä aika lähellä ja, ja nykymaailmaan vaikuttavia on esimerkiksi digitalisaatio ja, ja sote muutos ja, ja sitten täällä vähän kauempana, jotka tulee ehkä sitten 50 5-10 vuoden päästä, niin, niin täällä on erilaista e-healthia, ennakoivaa hyvinvointia ja, ja muita asioita. Ja nyt kun nämä trendit on, on laitettu tähän viitekehykseen, niin, niin tämän avulla sitten voi miettiä sitä omaa konseptia ja omaa bisnestä ja miettiä, että mikä vaikuttaa siihen ja mikä ei.